Перебегай быстрее, быстрее, сука, давай. Он выбежал на улицу, выбежал на давай, улицу. Давай, хуярю, хуярю. Забегай, забегай, здесь свои только, свои, уф, не бей своих, блядь. Дверь держи, через дверь будут заходить, ублюдки. Все, ну, хорошо, дался. Ну, блядь. Ты чё ж ты своих-то, да ёб твою мать. Нил, ну ты заслужил, Нил, ты заслужил. Чего ты заслужил? У тебя выражение лица было неправильное. На фашист. На блядь. <laughs> Ну ладно, шутка. Я забегаю сейчас. Забегай. Через главный вход. Забегай, я держу дверь. Через заднюю дверь. Я тоже, я, я тоже захожу, не стреляйте. Забегаю. <laughs> Только по-немецки не говори. Хэнда хох. Число слова по-русски. Ну, блин, ну, блядь, ну что это? Я, блядь, по-немецки. Сказай же, по-немецки не говори, блядь. Зачем? Свои, блядь, ну что за хуйня? Я появились немцы, которые Сохраняй, Коля, сохраняй, сохраняй, Коленька. Ай, блядь, я тебя спанул, нет, я тебя спанул, да, извини. Вообще ничего не получается на этой карте. Да все получается. Спокойно, блядь, соберитесь, сука. Заберите куда-нибудь. На Норс Вест, куда-нибудь, на East West, куда-нибудь, блядь. Точки захватите. Вот сучка. А, Нил, соберись, сука. Тряпка. Соберись, тряпка, давай, блядь. Что ли? Я воль! Я воль! Ты какой-то не за ту сторону, блядь! Я что-то не за ту сторону. <laughs> Понятно. самую правую точку верхнюю берут. Да, на самую правую. А, ну, роут, ну, которая. Спину убил. Пархаус один к одному. Нужно еще присутствие. Понял, двигайся. Давайте на farmhouse, пацаны. Я на роут иду. Надо на farmhouse. Он на лестнице. Это было близко. Все нормально, а заебись, farmhouse наш. Блять. <laughs> Sorry, sorry, sorry. Es tut mir leid. Я er уже поздно. О, о, о, о. Джонас Кей, Винтерес. Успел, блядь. Блядь, пистолет не успел взять. Печально. Не нужно? Ой, уже Не, ребят, я побежал. Да, надо, надо съебывать. Ёбываю. Давай, толстый. <laughs> Вы, блядь, прыгаете на друг друга. Бля, пизда. О, Джо, Джона сейчас <laughs> хуя его раз, разъебало, блядь, в куски. Не, я не хочу. Бля, этого. подорвите этот танк, мали. О, и нас тоже. Ой. А, так, Джон, здание, ко мне. Здание. Че? Э, а. Сейчас меня будут срезать. Спасибо. будут. Как не знаю, что с не попаду, но можно пробовать. Танк. Так, смотри, блять. Недолет, еще давай. Нам, нам. Блять, убил. Спасибо. Так и знал, что. Походу это... он нас видел. Да, осторожно. Багбласт. В общем, Коля больше. На хорош. Еще да. Отлично, спасибо. Танк, может Танк меня зарядить? А, наш так, погоди, сейчас возьму еще вот это. Да не, не автомат. Дай, дай мне базуку взять. Ой, и дымочка, дымочка, дымочка. Ебать, ты загорелся! Ой, а, я горю. Сам загорелся. Опа, от бедра что ли попал? Или это не я попал? ну Да, от бедра, ни хрена себе. патрушки. О Гранат не было, блядь. Kill these fucking goose steppers! Сав, сав, сав. Ты меня спад, да? Я его так не видел. С какой стороны был? А. По правой стороне, что ли? Говоришь, Все. Все. О, спасибо, помечку. В амбаре такой на том даже. Goddamn crowd! Who's in there? Go to hell, you fucking kraut! А он не сгенерится снова. Ты думаешь, нет? Должен. Ну, кстати, через Есть такая, кстати говоря, херня, когда настройки не сохраняются. Это надо как раз таки в игре. Лучше потом, когда карта закончится, после... Мне там все-то, елки, чуть поможешь мне? где находится там. А у меня что? У меня что говорю, с текстом проблема. Он ну, просто высунулся. О, немец! Ой, тьфу ты, бля, русский под, под мостом. У меня перезарядка была. Под мостом убить. Я видел. Прям впритык. в воде под носом лежал. Блять, рядом. Где-то рядом, прямо около моста лежит. Э, выстрелы. ре... С какой Я, я оббегал по левой. Почти в упор замочил. Около моста лежит. Вот а, воде, На мосту, на мосту. Не успел. Там на мосту справа лежит. Говоришь, Блять! Блин. Надо сменить мой текум своя. Прямо на мосту лежит тело. Тоже сказал, минута осталась. Я понял, что ты мне сказал это. And he surely shook with pride.